Ele se mexeu! É isso aí! Agora é sua vez de arrasar, Goku! Quer dizer que você não vai lutar a sério comigo, não é? Pois então prepare-se. Ah!